Érase unha vez dous irmáns, un listo e outro parco. O listo un día foi a pastar as ovellas ao monte e se encontrou un xigante. O xigante lle dixo, con unha pedra na man, se, se ves pa aquí che fajo así. E o listo correu. El, el, el lobo cando chegou a casa lle dixo a nai, mamá, perdinas, perdinas ovellas no monte porque había un xigante. El ojo foi o cargo a, a recoller as ovellas. O xigante lle dixo, lle dixo, se ves pa aquí che fago así. E o parvo non tivo medo. Entón, o xigante, eh, entón o parvo, como non tiña medo, o xigante lle dixo, así que non tes medo, pois vamos a facer unhas probas. Vamos a ver quen é máis forte. Entón, asustado o parvo, xa que podía haber partido a pedra, volveu a casa pola noite colleu un martelo, un cincel e un trozo de papel e foise a pedra onde iban a facer o concurso e, fuxo, e fixo un burato tan grande que lle cabeu hasta o cóbado. Ao día seguinte despertáronse e foron ata a pedra. O xigante só foi capaz de hundir o puño, pero, claro, o parvo, como xa había feito o burato, meteu polo, polo onde estaba o papel e xustamente chegou hasta o cóbado. E dixo, Madre de Dios, como estás así? Tes moita forza. Pois agora vamos a ver quen tira máis pinos dun solo golpe. Entón, pola noite, o parvo foi a por unha serra e cortoulle as, eh, parte do, dos pinos por debaixo cunha serra para que así caíllesen con máis facilidade. O día seguinte, o xigante eh, foi e tirou tres pinos e o parvo tirou sete, xa que había feito trampas en realidade. O día seguinte, díxolle, Agora veremos quen come máis patas de porco durante un día. Entón, o día seguinte, foron a ver quen comía máis patas de porco. E, asustado porque os gigantes xa comían máis sal, e, o parvo, como só habían comido tres, xa estaba hasta os topes. Entón, foi e, a granxa da súa nai. Co, e, colleu unha ovella e matouna. Co, colleu a súa pel e levou na debaixo da roupa. Entón, induxiu comer e metía, en realidade, a pata de porco eh, na, na pel. Nese momento, o xigante sorprendeuse e di, canto comes? Entón, o día seguinte, foron facer unha carreira a dar vueltas ao rededor dun campo. Os, mentras, o par, mentras o parvo daba unha volta, o xigante xa daba tres. Pero claro, que pasaba? Que por moito que correse o parvo, non iba a alcanzar o xigante. Así que o, o ui, ui, puxo, eh, puxose un, puxose un tablón de madeira eh, debaixo da roupa e dixo eh, vou, vou me abrir a barriga. Pediulle a señor un punciño e, e, e fixo que se abría a barriga, pero en realidad só cortou o trozo en madeira. O xigante fixo o mismo e matouse.